よりしてるまあ久々にこうやって3年だからよりしてる <laughs> はい いや結婚3年だからさ、えー、買ってきましたありがとうええー、すごいありがとう結婚3年だからまあ大きなお土産はないけど明日も仕事じゃん、うん、もちろんだから、まあ久々にこうやって3年だから <laughs> 遅い遅い遅いもう遅い まあ久々に花を買ってあげたら、うん、どういう反応かちょっとえー、嬉しいありがありがとう <laughs> ありがとう、まあ、最近なんかおっぱいも H からの F まで下がったし <laughs> 単乳でね <laughs> 大丈夫 H から F だ F もいいぞ F もいいぞいいぞありがとうございます、まあ、いろいろなんかちょっと溺れたな、うん、なんか意外と 意外になんか料理もしてるし <laughs> そうそうそうそうどうしたんどうしたん <laughs> 花、うんうん、欲しくて、うん、ちょっとみんなそうそうそうなんか茶せがんでいいね言ってもらっ茶せがん、うん、はいはい <laughs> 花欲しかったから嬉しい飾りましょうはいありがとうございます大丈夫顔顔は大丈夫だよ本当花も大丈夫だし花花なんかびっくりして、うん、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 痛くない人がいきなりいやたまにこういうのでいいんじゃんたまにねはいありがとうございますはいまた頑張りましょう頑張りますはいありがとう本当にか3年おめでとうゆか三年おめでとうゆか三年おめでとうえー、年おめでとうええ <laughs> 라니 엄마한테 꽂죠? 엄마한테 꽂죠 라 엄마한테 꽂죠 엄마한테 꽂죠 라니 엄마 꽂이요 엄마 꽂이요 빵! 어, 뭐. 아니, 아니. ありがとう三男ちゃんありがとうっよ、ありがとうありがとう三年もありがとうありがとう